Ehtimol har birimiz muzeyga borganimizda eksponatlarning yoshidan hayratda qolganmiz. Bir toshning yoshi 100 ming yil yoki bir suyakning yoshi bir necha million yil. Lekin hech o'ylab ko'rganmisiz? Qanday? Olimlar biror narsaning yoshini qanday aniqlashadi? Ko'pchilik bularning barchasi fitna va taxmin deb o'ylashadi. Lekin bu haqiqatdan ham shundaymi? Shu videoda bilib olamiz. Ilm fanda biror narsaning yoshini aniqlash uchun yuzlab usullar mavjud. Bu usullarning asosiy tamoyillaridan biri yetuklik markerlarini tekshirishdir. Masalan, hayvonlarning yoshini aniqlashda yosh markerlari ikki usul – tashqi va ichki imtihon bilan tekshiriladi. Masalan, hayvonlarning tashqi imtihon orqali aniqlashning eng mashhur usullaridan biri bu tishlarning yetuklik markerlarini tekshirishdir. Odatda zoologlar itlarning yoshini aniqlashda bu usuldan foydalanadilar. Detektivlar ham bu usul bilan o'lgan odamning yoshini voqea joyida aniqlash uchun ishlatadi. Ha, ilm fanda odam hayvon hisoblanadi. Tamom. Ichki imtihon orqali hayvon yoshini aniqlashning eng mashhur usullaridan biri bu suyak o'sishi markerlarini tekshirish. Masalan, Balshebirtsovoy suyagi plastinasi qizlarda 16-17 yoshda va o'g'il bolalarda esa 18-19 yoshda yopiladi. O'simliklarning yoshini esa, misol uchun daraxtlarning yoshini aniqlash uchun dendroxronologlar daraxt halqalarini sanashadi. Bu yerda har bir halqa o'rtacha 1 yilga teng. Misol uchun bu daraxt 25 yosh atrofida. Okey, qazilmalarchi. Aytaylik biz bitta dinozavrni necha yoshda o'lganligini bilib oldik. Lekin u qachon o'lganligini qanday tushunish mumkin? Ilm-fanda qazilmalarning yoshini aniqlash uchun ko'plab usullar mavjud. Keling bu videoda biz ulardan ikkitasini ko'rib chiqamiz. Uglerod tahlili va geoxronologik tahlil. Olimlar qazilmaning yoshini ikki xil turdagi uglerod atomlarining nisbatiga qarab hisoblashlari mumkin. Chunki yer yuzidagi barcha hayot ugleroddan iborat. O'simliklar karbonat angidridni, ya'ni uglerodni atmosferadan oladi va undan murakkab organik molekulalarni hosil qilish uchun foydalanadi. Boshqa mavjudotlar esa uglerodlarga o'sha o'simliklarni iste'mol qilish orqali ega bo'ladi. Ammo uglerodning bir nechta shakli bor. Ko'pchilik uglerod atomlarida 6 ta proton va 6 ta neytron mavjud. Biz ularni uglerod 12 deb ataymiz. Lekin atmosferadan o'tgan kosmik nurlar odatda azot atomlariga zarba beradi va shu bilan 6 ta proton va 8 neytronli uglerod hosil qiladi. Biz ularni uglerod 14 deb ataymiz. Uglerod 12 va uglerod 14 deyarli bir xil. Ammo uglerod 14 bitta noyob va muhim xususiyatga ega. U beqaror. Bu degani uning yarim parchalanish davri bor va ushbu davr o'rtacha 5730 yilni tashkil etadi. Demak, hayvon o'lishi bilanoq uning tanasidagi uglerod 14 parchalanishni boshlaydi va shu tariqa o'rtacha har 5730 yilda uglerod 14 atomlarining taxminan yarmi azotga parchalanadi. Yarim parchalanishning bir davrdan so'ng hayvonda dastlab mavjud bo'lgan uglerod 14 ning taxminan yarmi qoladi. Yana bir yarim parchalanish davridan so'ng uning chorak qismi qoladi va yana bir yarim parchalanish davridan so'ng taxminan 8-qismi qoladi. Ammo shu bilan birga uning tanasidagi uglerod 12 miqdori o'zgarmaydi. Aynan shu tufayli arxeologlar uglerod 14 va uglerod 12 nisbatini o'lchab, hayvon o'lganidan so'ng qancha vaqt o'tganligini aniqlashlari mumkin. Uglerod tahlili 60 ming yilgacha bo'lgan qazilmalar uchun ishlatiladi. Unda ham qadimgi qazilmalar uchun olimlar yarim parchalanish davri yanada uzunroq bo'lgan beqaror elementlardan foydalanadilar. Okey, agar bir qazilmani beqaror elementlarni solishtirish orqali yoshini aniqlash ilojisi bo'lmasa-chi? Bunday holda biz geoxronologik tahlildan foydalanishimiz mumkin. Geoxronologiya bu tuproq qatlamlari bilan ifodalangan yer tarixi. Bu xronologiya bo'yicha yerning har bir qatlami ma'lum bir vaqt davrini ifodalaydi. aytaylik biz yurtskiy period ha xuddi o'sha kinodagi yurtskiy period shu joydan olingan добро пожаловать в парк юрского периода o'sha aytaylik o'sha yurskiy ya'ni yura davrining tuproq qatlamida qazilma topdik yura davri 200 million yil oldin boshlanib 145 million yil oldin tugagan Demak biz bu joyni o'zida bu qazilmaning yoshi kamida 145 million yil va maksimum 200 million yil deb aytishimiz mumkin. Va agar biz uning kimyoviy tarkibiga qaramasdan uning yoshini aniqroq bilishimiz kerak bo'lsa, bu holda biz uni xuddi shu qatlamdagi boshqa qoldiqlarning yoshi bilan solishtiramiz. Aytaylik, yaqin atrofda bir tosh bor. Uning yoshi 160 million yil. Bu degani bizning qazilmamiz ham 160 million yil. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda biz shuni xulosa qilamizki, olimlar biror narsaning yoshini hisoblash uchun taxmin yoki fitna qilmaydi. Aksincha, ular aniq ilmiy usullarga asoslanadi. Pst, hey, salom. Men ushbu kanal muallifi Todman. Videoni ushbu joygacha tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Ha aytgancha, mening kimligimni bilishni yoki jamoamizning bir qismi bo'lishni xohlaysizmi? Bunday holda mening boshqa ijtimoiy tarmoqlarimga obuna bo'ling. O'sha tarmoqlarda men tomoshabinlar bilan muloqot, kundalik bloglar va tanlovlar o'tkazaman. Sizni tinch qo'ymayotgan savolingiz bormi? Izohlarda qoldirib kanalga obuna bo'ling va kelasi videolarda javobingizni kutib oling.